Yan, nandito po tayo ngayon sa office ng mga editor ni Harabas. Ayan po. What's up? Si Mananabas. At ang aming cameraman, si Rick. so, ano ngayon po, ang gagawin namin ay maglalagay po kami ng aircon dito. Yan. So, tingnan natin yung aircon. So, ito po yung ilalagay nating aircon dun sa office ko. doon. Naka-aircon na kami. Woo! Salamat, Father Dan. Sa pa-aircon. Dito ka sa loob, Rick. Naiyak ako eh. <laughs> Ngayon lang kami nagka-aircon. Iyo, huwag na mo lang. Pata ko na lang. yung ano, yung saksakan. Pag walang kwenta, patayin mo na rin. Ah, hindi, isama ko lahat. <laughs> Mag-edit ka, di ba? Sama yun, sama yun. Sama ba yan? Ganun. Ah, Alben? na ako. <laughs> na ano yan. Hindi mo kasi paanda ng aircon. <laughs> Hindi pa nakabeta. Tara, let's go! Ayan, nasukatan na po natin. So, gagawa natin ngayon ng frame bago natin ilagay dito sa kwarto. So, punta na tayo. So, dito tayo sa bahay ni Mananabas. Dito tayo mag assemble ng pinaka-frame. So, yun. Shout out kay Powerhouse. Dito ko pa lang po mag-testing ang aking tools. Ano na yan, Mr. Cameraman? Yan. Makamukat na itlog ko dyan, ka. Oh. Ako ang kunan mo din ako, nagasukat ako eh. <laughs> Buhatin mo kasi, Rek, para maganda. Ganyan mo, oo. Oh, oh. oh di ba? Oh, yun oh. <laughs> panggulo, panggulo tayo dito sa ano. Sa vlog ni... Sa vlog ni Malupit. Mga ka-DIY. Oh, salamat. Kabit na aircon. tatambayan ko na doon tatambayan. si editor naman ang magbabayad kuryente nun eh. <laughs> okay, dahil walang... Ruy. Walang... Sakit sa loob ko to. Okay. Pero para sa iyo, putulin ko to. Request ni request yan eh, di ba? Para kay, ano, lang, para kay mananabas. <laughs> Yun. Sirain natin yung <laughs> yung plug. Oh, sinira ko na. Bagong-bago po ngayon palang magagamit. <laughs> Sinira ko na para kay mananabas. Roy, tindi. Ganda ng gamit oh. Saka ito, bago rin to. Ngayon ko palang magagamit. Gagamitin ko na. Gagamitin ko na rin para kay mananabas. Dito ko matitesting. Ito yung in-out, uh, in-unbox natin kanina. Ngayon ng madaling araw. So ngayon ko pa lang talaga siya magagamit. Tatanggalin pa natin yung review ko na lang pagkatapos. Nung bata tayo pre, pag ganyan, ano eh, na nakakabilib pag may ganyan yung nagagawa. Oo, parang kagaling-galing, no? So, kunyari lang magaling. Kagaling-galingan lang kami dito. Sabi, ah, parang ano, Power Ranger. <laughs> you know, may pa t-shirt po. Oh. Malupit. Ano ah, yan? Yun. Okay, first time pong gagamit. First time kong gagamit ng cut-off so. Ginagamit ko lang dati kasi uh, usually ay sander pamputol pero ngayon mas mapapadali yung trabaho natin. Ito po ay pang kilay ng asawa ni Mananabas. Wala po siyang lapis kaya ito po ang ginamit natin. So ito po yung kagandahan sa inko. Kasi sa 2-in-1, pwede mo gamitin sa pag-welding at the same time, pag nagka-cut ka, pwede mo siyang gamitin. Ah, so gamitin natin para may protection sa mukha. Wow, napaka-solid. Solid talaga ang powerhouse. Napaka-linis ng cut. oh, ganda. Ganda ng putol. Pantay na pantay. Eskoladong eskolado. eskolado. Okay, nice. Ah! Wala pa. Bye! High-tech. High-tech yun talaga si Malupit. Ganyan, ganyan, ganyan. Galing talaga ng powerhouse. Baka naman powerhouse. Oo. Wala na sponsor mo eh. Wala. <laughs> Pero powerhouse ang gamit mo eh. hinaya ko ilapag sa ground. Pero pagtagal na yan. Pagtagal tagal na, tapos na na rin. <laughs> Kami, hindi kasi ang aircon, no? <laughs> Mali yun, suka mo. <laughs> weldingin mo yan, weldingin mo yung dugtong. Ito maganda pag ano, sa bakal. Oo, oh, pwede, pwede mong putulin. Pwede, oh, hindi kagaya ng kahoy. Sa kahoy, ulit ka talaga. Oo, oh, pag naputol mo, yun na yun. Takot na rin ako mag-sander kasi, pre. Dali ako sa paa. Oo, ako din. Ilang beses na rin ako nadali ng sander. Nalipadan. Buti na lang may ano, may salamin. Ano yan, sir? <laughs> Ito po, maganda sa cut-off. Cut-off, so. Pwede nating baguhin yung angulo Yun. para eskuladong eskulado. Pangit kasi yung pag-join na papatong lang natin. No. Mas maganda kung kakat natin ang maganda. Tsaka pag pinatang ano, Oo, may ano. aircon. Ito maganda naka Uh, ah, pangit yung patong, kailangan dikit lang na ganyan. Ilang degree pre? 30. Ba't 30? Ba't ilan ba? 45? Hindi ko alam eh. 30 yan. Mm, ganun pala. 30 pala. Kaya pala pag nag ako, 45. Hindi siya magano. <laughs> ano. Nakalakas siguro ang boses ko dito. Nakadikit ang mic sa mukha ko eh. Vlog <laughs> takeover. Yan na po, ginuguhitan niya po. Ayun, maganda. May may indicator kung nakatapat na ayun sa butas at tingnan natin kung magagawa niya ang gusto natin mangyari o baliktad ang guhit ko <laughs> Pus mga pre, natahiya ako dun eh. <laughs> sa akin dati, yung sa kahoy, 45-45 eh. Pinag-aaral kasi kayo ng ano, bulubulak-bulak eh. Kaya nga eh. Nagagagamba kasi eh. <laughs> Dito pala na ano yung mga ano, pinag-aralan ng high school, no? Oo, oh, ngayon mo lang Oo. application na kasi. Mga high school lang pala, pwede ka na mag-asawa eh. Hindi na. No? Oo, ma- matututo ng mga ito eh. Pwede pantuli yan eh, pre, no? <laughs> Patuli ko na si Alaboy eh. <laughs> no, dati ganito lang tayo, no? Grade 6. Grade 6 na ba si Ala? Mm, grade 6 na no? May uban na. Kagandahan, hindi ka naguguhit ng guguhit, no? Nakaset na tayo dun sa anggulo niya. Galing talaga niyan. Galing talaga nito. Sana libre. Libre gamit daw, pre, pagbili mo. Basta mabayaran. <laughs> Stabilizer ba ito, eh, oh. Galing. Galing na kamay. Dati nanonood lang ako sa YouTube ng mga DIY. Tama pala pre, 45 pala yun. 45 pala talaga dapat. Tama ka. Ha? 45. Sabi ko sa'yo. Diba? Kasi 90 yan, di ba? Di 45, 45. <laughs> <laughs> Pupulaan tayo dito ng mga ano ah. Ay, ang cut mo dapat kung 15 lang yan, yung isa 6. Ay Mali na nga ako, Rick. <laughs> Ano ano pang nila pinaglalaban mo dyan? Aminado na nga ako eh. Tara sa barangay. <laughs> Eh, ba't, ba't nga 15 no, di ba? Dapat 45 talaga tama. 45. Tama pala si Baron sa kahoy, 45. Ah. Nagduda tuloy si Mananaba sa oh. kanyang ano. Sa skills ko. Nakaknalo siya na nga ng mali siya dun sa kahoy eh. Oh, ako naman kasi mali ang tingin ko dito. Malabo mata ko. Ryan, alam mo na ha. <laughs> Kung ba't di ka napansin dati ha? Hindi kita napansin. Malabo mata ko minsan. Huwag ka magtampo sa akin. Yun, 45. So, mas paganda kung ang dugtong natin pag ganito. Yan. So, eskwalado siya. Para mas maganda ang tsura niya. Saka mas same time, pulido. mas matibay, mas pulido. So, yan. Wag na, wag mo nang i timelapse Ginagama ko lang yun sa travel video ko eh. <laughs> Yung sunrise ba sa sunset. Ah. Maganda kasi siya kapag naka timelapse lapse. Lapag mo lang yung camera tapos pag ahon mo wala na mm. yung camera. <laughs> Ayos yun ah. Yun. Ayan, okay na. Okay, okay na. Testing ko doon sa Testing ko muna sa taas kung isusukat. Swak to. Swak to. Swak sa kasakto. Hmm, swak to. Ah, ayos yun ah. Ngayon ko lang ba narinig yun? Ngayon ko lang narinig yun. Sa'yo ko lang narinig yun. Oh, pwede naman siya. Dadalhin ko sa taas. Para sukatin. Post mo na rin. Hindi. Lagay natin pati paglakad mo doon. Huwag na. kumuha ako ng lisensya sa ibang bansa. Nakapasa din naman, awa ng Diyos. License for nursing? Ab Abu Dhabi, sa Abu Dhabi. Iba kasi lisensya namin dun eh. Oo. Ngayon, habang nag-aantay ng visa, apat, huwag mo i yan. <laughs> Hindi, kasi yung mga viewers mo gusto ring malaman on... Wala, wala nga akong viewers pa eh. <laughs> Mayroon, mga 700. malilim. Habang nag-aantay ng visa, apat na buwan akong nag-aantay. Kasi ako, parang nung, nung high school naman, parang hindi naman ito yata yung interest mo, yung mga paggawa-gawa ng metalworks, woodworks. Hindi, gusto ko talaga to. Hindi lang hala. Hindi Nag-food tech ka nga eh. <laughs> Magkaklase tayo ng third year, di ba? Food tech. hindi lang ano, hindi lang siguro pa nadidiscover sa ah. Uh, Saka siguro kasi before, wala namang mga gamit na ganito. Hmm. So mas mahirap yung isa pa sa bago kong gamit na bubuksan ko para kay mananabas. Ay, andyan na ba? Lahat na virgin na na. Virgin. Oo. Ito. Oo. Yan. So, para wala na tayong eskwala-eskwala at walang Magnet di ba yan, pre? Magnet. So, gagamit tayo ng magnet. Para kay Manarabas. Yes. Lupit talaga. Puro bago pala to. Ayos. Sige, buksan natin. Buksan natin. So, mas maganda kung meron kayong ganito magnet. Para hindi nyo na kailangan hawakan. Hindi na kayo eh. mapapasok. Eh. Hindi na kayo kuryente sa welding. Oh, ito maganda Para pag, mga gusto mag Ito maganda pag ano eh. May online, may kausap. <laughs> pag online, anytime pwede kang mag add to cart na lang. Kaso, ingat-ingat din baka maparami ng order. Oo. <laughs> yung mga hindi kailangan. <laughs> yung mga hindi kailangan order ng order pag sale. Sa mga nagwe-welding kailangan niyo talaga 'to. Kasi kahit na may gloves kayo, pwede ah. kayong makuryente. Pero, Kung mag-umpisa kayo mag-welding, Huwag niyong expect na hindi kayo makakuryente. Makakuryente talaga. Pero ano talagang gamit niyan? Ito ang magpapadali ng buhay. Oo, kasi baka may mga viewers tayo na first time lang nakita yan. Mm. 'Di ba? So, Ayan. para may idea So, sila. Sobrang tigas, sobrang lakas ng magnet niya. So kahit ako mahira nahihirapang tanggalin. So pag pag nag-welding kayo, hindi na kayo Kala, yan. Hindi na kayo mayat maya gagamit ng eskwela para malaman kung eskwelado yung pagkaka pagkakalapat ng bakal. No? Galing. So, pag Okay yan ah. Lupit talaga, no? Pag sinuka na Oo, na lupit ng mga gamit, puro bago lahat. At the same time, hindi mo na kailangan hawakan. Kahit isa nga lang hawakan mo. So, hindi, hindi babaklas. So, yun lang. Huwag nyo lang masyado init sa sa welding itong magnet kasi magnet Yes. masisira. Kaya po, nakinis na natin yung mga gilid na sander na natin. Assemble na muna natin. Pero spot-spot lang muna. Huwag mo muna ipo-full weld. Dalhin ulit natin sa aircon kung sukat. Para kung sakaling may adjustment na gagawin, madaling baklasin. Kaya huwag nyo muna ipo-full weld. So tara gamitin natin yung Inco magnet. Inco baka naman. Sabi ko nga ang dami niyang competencies. Hindi rin. Untik na magkaragdami yung ano ko ah. Oo nga. Malinis. Biruin mo, nurse, teacher, Huwag ka nga. Nakaroll na yan? Oo. I-roll natin ang i-roll nang marinig yung... Baka maniwala sila Rick. Maniwala talaga sila, Roll. Eh, bago lahat, tapos yung welding machine mo luma <laughs> Powerhouse, baka naman. <laughs> Powerhouse din pala to. Ay, powerhouse. Powerhouse, nakarami ka na, baka naman. Baka naman, powerhouse. <clears throat> Ay, yung bagong bili ko pala, ko na ano. Ikaw man. madali ah. Hmm? Ikaw mananabas, anong ginagamit mo sa pag-edit? Ang ano yan, yung kay editor gamit ko. Adobe. Ay, kahirap mag-edit doon. Ito na yan din, siyempre pag nasanay ka doon. Ah. Kaya to, tawel. Basahan ba ta? Sige pre, hindi pre, tawel yan. mukhang basahan lang yung tawel yan. <laughs> Tawel yan, madalas mukhang basahan. <laughs> maganda sa migni mo kailangan ganito ganito. Kuskus. Rectangle ano. Ano yung pwede pinipindot mo? Hmm, naglugan nga. Ah. Naglugan lang. Kaya mabilis din ang trabaho pag yun eh. Dapat yun ano dinala mo? Hindi niya kaya ang ganyan. Pag yung ganito kaluluwag ang ano, magasto siya. Ah, kasi ano. Oh, kailangan doon pulido yung pagkakakat. Tapos manipis. Ganyan din naman. Mabilis man. Nakakapit na siya, malakas lang talaga yung magnet. Tanggal niya. Yung ano, Isa, pabaliktad gagawin natin para yan, para ito yung pinakakawit sa loob. Kaya po ako na ano, yung kamot mo siguro, no? Ah, okay. Ito yung pinakakakawit dun sa loob. Ah, ganun pala ang paggawa niya. <laughs> Hindi, ngayon pala ako gumawa nito. <laughs> ngayon ko lang din naisip. Alam mo, ah, importante rin talaga na marunong ka ng mga ganyang skills, ano? Lalo pag sa bahay. Hmm. Nagtanong-tanong lang din. Oo. Uh, ah. Post muna, Mare. Sige, oh. camera girl yan, pre. Kasi... Ay, dako, malaki ang talent pin yan. Patay ka dyan. Kasi yung ginakuna. <laughs> Dali, mali ko eh. <laughs> Ah, di na kuna yung mali mo. Kuha, bakit? Mali ka lang ito. Mawala ko <laughs> ng mga viewers. Finish product na lang. kasi napansin ko, pang ilang ano na yan, oh, ulit na yan. Oy, eh. pangalawa lang. Kasi saktuhan, gusto ko nag-slide, gusto ko masluwag eh. Sakto lang kasi. Sakto na, lang kasi to. Kaya tinanong, walang allowance pa. Hmm, papalogin ko. Kaya pala eh. Muna puso muna, Mare. Kaya, kaya pala nakailang ulit ka na eh. Pinapawis ko. <laughs> Roll, di kumain muna tayo. Sige, sige. Sunod lang ako. Ah. Sabit ko lang ka. Baka wala ka na abutan. Si Mr. Ano, mm. editor. Bye! Guys, kakain lang tayo. Hindi tayo oh. magkatrabaho. Oo, oh, oo. Oh, oh. oh. Kahit ang vlog hmm. ay eh, kakain Kain lang eh, siyempre. Ma. Ayun, may gara. Napulot akong atay. Ay, kaya ano na yan, Lin? Kay Mia. Mia. Yung sa purple... Purple, purple, purple house. Ano. Kain tayo guys! Mia Kalipas. Mga ka ano. <laughs> Ganda nun. Bawal ba dito sa vlog mga tol? Okay lang. Kailan naman yung Lin? Mia. Search mo. Madre yun, di ba? <laughs> o ano, yan o. Kaya kalipa. Sibuyas. Ayun o, yung chami, masarap yan. Buksan Yung chami, masarap to. Try ano niya. yung chami? Chami. Chami, yung hindi ka payat, chami ka. Chami ka. Ayun Tapos ito, ay nahalo to eh, sabaw. Hmm? Oo. buksan mo yung isa, Rick. Para sa suman yun eh. Buka dyan o. Titilyo to tuma. Talagang ano, may sahog, may sahog talagang tinidor to, no? Mm. Pampalambot. Para madaling lumamig. Mm. Okay, ito. Ikaw? Mm. Dito kami, ano yan Dito ka nakakain? Oo. <laughs> Wala tayong rice gusto niya ng kanin? Hindi na. Ah, Hanapin okay. mo lang wala. Paano pa Hindi, meron doon. Hindi lang. Ay. <laughs> Ay, pabot ka ng sprite mo, pre. Patikin kong lasang coke na ano lang. Hindi lang nasandok. Si Ala. Apulahin ko na, baka tawagin ako sa amin. bye Tapos pag uwi mo sa'yo, paggutom. Ano kaya to? Ha? Toyo. Tusawa ng? Kami, siguro yan. Kanin. Kain na. Dider to ng mga babae. <laughs> Chami yan, di ba yun yung ano, kapatid ni Tonton? Toyo. Mm. Chami. Chami. Chami yun? Chami pala. Chami yun. Anak maya-maya đấy, deh, itu tidak.